isolation နဲ့နော်အခုဟိုဟိုကျွန်တော်အဖေတို့အမေတို့ဆိုရင်ကျွန်တော်မောင်နှမ၄ယောက်ရှိတယ်၄ယောက်စလုံးအနားမှာဘယ်သူမှမရှိဘူးထမင်းစားသူတို့၂ယောက်ပဲနော်တော်ရံဖြစ်လဲစားရံမဖြစ်လဲစားကျွန်တော်ခမကြီးဆိုပြီးခဲ့တဲ့တစ်လဆုံးသွားတယ်ရောက်ခမကြီးတယောက်ပဲကျန်တယ်တမီးကသူ့တမီးကအပေါ်တက်ပြီးထမင်းစားတယ်နှုတ်ဆိုတယောက်တည်းတော့ဆရာတို့စဉ်းစားကြည့်လေတော့တယောက်တည်းစားရတာနဲ့နှစ်ယောက်စားတာနဲ့နော်မိသားစုနဲ့စားတာနဲ့ထမင်းစားဘယ်လိုပို့ဝင်မလဲ တယောက်တည်းဆိုတော့အချိန်တန်လို့သာစားလိုက်ရတယ်တချို့ကလည်းစားချင်မှစားတော့အသက်အသိကြီးလာတယ်အရန်ရေးကြည့်တယ် social isolation ဟုတ်ပြီနော် elderly တွေအလွန်ရေးကြည့်အဲ့ dentation သွားမကောင်းတော့အခုတော့ကိုကကောင်းနေတော့ဟုတ်တယ်သွားသွားမရှိတဲ့ဒုက္ခကိုမရှိတဲ့အခါကျမှတကယ်သိနော် depression စားခြင်းစိတ်ကြီးရဲ့မစားခြင်းသူ့ရဲ့ disability တွေဒူးနာနေတယ်မသွားနိုင်ဘူးဈေးမသွားနိုင်ဘူးကိုယ့်ကိုချက်ပြုတ်ဖို့မရဘူးရှိတာလေးနဲ့ပဲစားလိုက်ကြတယ် နော်ကို morbidity တွေခုနကကျွန်တော်ပြပြီးပြီနော် stroke ဖြစ်ပူးတဲ့လူတွေနော် hypertension ရှိတယ် diabetes ရှိတယ်နော် RA တွေရှိတယ် ONE တွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကသူတို့ကအစားအသောက်ကလေငကိုတွေကသူကဟို taste perception လို့ပြောတာပုံမှန်နဲ့ဆိုင်ကျသွားတယ်နော်အခါလေးကျရင် institutionalization ဘဝရိတ်တာနော်ဘဝရိတ်တာရောက်တယ်နော်ဘဝရိတ်တာရောက်တယ်ဆိုတော့အော်ဘဝရိတ်တာမှာအလူရှင်တွေနဲ့နေတိုင်းတခန္ဓနာစားတော့မယ်အောင်မရ နော်ဘိုးဘွားကြီးသာတကယ်သွားကြည့်တော့မှသွားကြည့်ရဲဒီနေ့ဘာကျွေးလဲဆိုထမင်းပဲနောက်တနေ့လဲဘာကျွေးထမင်းနဲ့နောက်ဟင်းကဘာလဲဆိုပဲပြုတ်နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဩအေးအဲ့တော့သူတို့ရဲ့ very ဟိုဟွာဖြစ်အောင်ဒီ institutional လောက်လိုက်လောက်ထားတဲ့အခါမှာအားလုံးကိုလည်းဟိုဖြစ်အောင်တော့မကျွေးနိုင်ဘူးကိုကြိုက်တဲ့ဟာလဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီဟာလေးတွေအကုန်လုံးဟာကျွန်တော်ရဲ့ food intake ကိုသွားပြီး affect ဖြစ် affect ဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ဒီ elderly patients တွေက malnutrition တို့ vitamin D deficiency တို့နော်ဒါမျိုးတွေပို့ပြီးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားတဲ့ပို့ဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ tradition တွေ choice တွေနော်ဟိုအသက်ကြီးတာရင်ခုန diabetes ရှိတယ် hypertension ရှိတယ်ဟိုဟာတွေပြအဲ့တော့မတည့်တာမတည့်တာဆိုတော့သားသမီးတွေအကုန်လုံးစီမစားနဲ့အငံမစားနဲ့နော်ကြံတဲ့ဟာတွေမစားနဲ့တွေကများလာတယ်မစားနဲ့တွေများလာသူ့မှာစားစရာမရှိတော့အဲ့တော့ငကိုတွေကလည်း taste bud ကတွေကနည်းလာတယ် ဟိုစားတော့ကလည်းနေလာတဲ့အချိန်မှာပိုဆိုးတာပေါ့နော်နော်ကျွန်တော် elderly principle ရတယ်ကြွေးပါဘာလို့ဆိုခုနဆရာကြီးလည်းပြောတာအရာရာမျက်စိမှပြိပတာပဲနော်အများကြီးလည်းမစားနိုင်ပါဘူးနော်တချို့ကတော့ငင်းကန်စားတဲ့လူရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ထိတ်ပြီးတော့ကြွေးပါလုံးဝမကြွေးရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုနောက်ပိုင်းမှာမရှိပါဘူးကြွေးလို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့တော့အဲ့ခုနပြောတဲ့ diet ကရတဲ့ဟာတွေကိုနော်ကျွန်တော်တို့ကတေးချာ adequately မစားတဲ့အခါဘာတွေဖြစ်လဲတဲ့နော် malnutrition နော် malnutrition ကကျွန်တော်ဒီဒီအားကြောင့်2019မှာလောက်တာတာပါဟို this is အတွက်လောက်တာတာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့ impatient elderly impatient တစ်နှစ်စာပေါ့နော်တစ်နှစ်စာကျွန်တော်ဆက်လက်လုပ်ပြီးလုပ်တာ360မှာ well knowledge က23%ပဲရှိ at the time of admission to YGH ဆိုလိုတာ၄ပုံတစ်ပုံလောက်ပဲ well knowledge ဖြစ်တယ်နော် using MNA school တစ်ဝက်လောက်က41%လောက်က risk of malnutrition category B ဖြစ်နေ မဲနော်ရစ်က34 34%တော်တော်ကြီးများပါတယ်နှစ်ခုသာပေါင်းလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ70%လောက်က potentially malnourished ဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့ဆရာကြီးပြောသလိုပဲ malnourished ဖြစ်ပြီဆိုမှတော့ခုန vitamin deficiency ကကျွဲကူးရေပါအကုန်လုံးပါမှာပဲ။နောက်တစ်ခါစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာတော့မေးနဲ့ female မှာမေးတွေကတော့ well nourished ဖြစ်တယ်။နော် female တွေကတော့ malnourished ကပို့ပြီးတော့များတယ်။နော်များတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့ဟို အနောက်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တို့အိန္ဒိယတို့လည်းအတူတူပဲနော်ဘာလို့ဆိုလို့လဲဆိုသူတို့ကကျွန်တော်တို့က male dominated society ဖြစ်တော့ကောင်းတာလေးတွေယောက်ျားလေးတွေပိုချွေပြီးမျိုးသမီးတွေကမကောင်းတာတွေပိုစားတယ်လို့အဲ့လိုတချို့ကတော့ conclusion ဆွဲတာဟောလေ it may not be the true ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ elderly တွေမှာ vitamin deficiency ဖြစ်ရင်ဟောတဲ့ဘာတွေဖြစ်လဲဒါအားလုံးသိပြီးသားပဲခုနဆရာရင်ကိုပြောပြတာ A ဆိုလို့ရှိရင် vision နဲ့လုပ်တယ် night blindness တွေဖြစ်နိုင်တယ်ဒီနော်ဘုံရဲ့ဘုံမှာတွားပြီးတော့ effect ဖြစ်နိုင်တယ် E နော်နောက်တော့ vitamin K clotting factors တွေတွားပြီးတော့ effect ဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက် vitamin B1 B complex တွေရဲ့ဒါတွေကတော့ဒါဟိုခုနဆရာဟင်းအကုန်လုံးပြောထားပြီးသားပါအဲ့တော့ဒီຢာတွေအတွက် supplementation လုပ်ဖို့ recommendation တွေကိုရှိတာเนาะဒီခေတ်က recommendation တို့ guideline တို့ခေတ်ဖြစ်နေဆိုเนาะဟုတ်လားဒီတိုင်းပဲတောက်ခိုင်းလိုက်တာလား recommendation တွေရှိတာ အဲတချို့ဒါလည်းဟို consensus เนาะ consensus ရလို့တော့အဲ့လိုအတိအကျကြီးတော့မရှိဘူးဘာဖြစ်လို့ဒါကိုသွားပြီးတော့ study လုပ်တာများသောအားဖြင့် observational study တွေရှိတယ်ဒါနဲ့သွားပြီးတော့ direct လုပ်ဖို့ကနည်းနည်းလေးတချို့ဟို ethical problem လေးတွေရှိတာပေါ့เนาะ vitamin D vitamin D ဆိုလိုတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဆိုများသောအားဖြင့်1000 1000 to 2000 2000 IU လောက်တော့လိုတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကဒီ vitamin D လုပ်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ elderly မှာဆိုလို့ရှိရင် supplement ပေးလို့ရှိရင်ဟို percentage of strength pressure vitamin D supplement caring for well-being